ұйымдар қатысушы және ұйымдар ұйымдастырушы азаматтар қазақстан республикасының заңдарына сәйкес жауапқа тартылатын болады рахмет қалай жазылды ма нұрлан құлымбайұлы қаринге үкімет басшысы әлихан смайыловқа мәдениет және спорт министрі асхат ораловқа 2023 жылы наурызда ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы өткізген киножобаларды іріктеу конкурсы өрескел заң бұзушылықтармен өтті деп есептейміз біз бірнеше мәрте президентке президент әкімшілігіне премьер министрге және мәдениет министріне ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы тарапынан жіберілген заң бұзушылықтарды атап көрсетіп хат жолдаған болатынбыз бұл мәселені тіпті парламент мінберінен қазыбек иса бастаған бірқатар мәжіліс депутаттары да көтерді алайда бүгінгі күнге дейін мәдениет және спорт министрлігі мен ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының басшылығы аталған мәселені шешуге мүлде құлықсыздық танытып отыр біздің талап 2023 жылдың 22 мамыры мен 25 мамыр аралығында өрескел заң бұзушылықпен өткелі отырған питчинг тоқтатылсын тоқтатылсын құрамында мәдениет және спорт министрлігінің өкілімен депутат және тәуелсіз заңгер бар арнайы комиссия құрылып наразы топтың өкілдерінен бірнеше адам бақылаушы болып бекітілсін арнайы комиссия мен бақылаушылар іріктеуден өткен 130 жоба мен іріктеуден өтпеген 150 жобаның құжаттарын тексерсін егер қандай да бір заң бұзушылық анықталса шешім шығарған ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының басшылары мен жауапты қызметкерлер заң аясында жауапқа тартылсын жауапқа тартылсын you